Deze webinar maakt deel uit van een serie over omgaan met cyberincidenten. In dit deel kom je te weten wat je moet doen als je het slachtoffer bent van ransomware. Ransomware is een kwaadaardige software die je computer en bestanden kan gijzelen. Afhankelijk van het soort ransomware worden documenten, foto's of bestanden vercijferd of zelfs verwijderd. Meestal beloven cybercriminelen een ontcijfersleutel als je een afkoopsom betaalt. Ze pesten je dus af. Wat kan je doen om de infectie met ransomware te stoppen en weer toegang te krijgen tot je bestanden? Begin met de geïnfecteerde laptop of server los te koppelen van het netwerk. Dat doe je door de netwerkkabel uit te trekken of de wifi en bluetooth uit te schakelen. Zo voorkom je dat de ransomware zich kan verspreiden naar andere computers of servers. Zolang je op het netwerk zit, is er een verbinding die die infectie kan overdragen op andere computers. Breng je medewerkers op de hoogte van de aanval om zo eventuele andere infecties tegen te houden. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de malware. Ga op zoek naar bestanden met namen als readme.txt of .html. Deze geven je soms een hint wat de beweegredenen zijn van de ransomware of waarom jij of je bedrijf nu net een doelwit zijn. Nadat je voldoende informatie hebt gevonden, kan je surfen naar cert.be de Cyber Emergency Response Dienst van de overheid, om een melding te maken van het incident. CERT.be geeft ook advies over veel voorkomende kwetsbaarheden en aanvallen. Je kan deze informatie vinden op hun website www.cert.be. Je kan ook de lokale politie bellen, zodat je op kantoor een klacht kan gaan neerleggen. Voor meer informatie over hoe de autoriteiten te verwittigen, bekijk het filmpje 4.3. Autoriteiten op de hoogte brengen. Als de ransomware via een e-mail binnenkwam, Stuur dit bericht dan zeker door naar verdacht@safeonweb.be. Zo wordt dit type e-mail en zijn links en bijlagen gemarkeerd als gevaarlijk voor andere gebruikers. Als je een goede en recente backup hebt van je bestanden, dan kan je je computer herinstalleren. Bij zo'n herinstallatie wordt alles op de computer verwijderd, inclusief al je bestanden, programma's en het besturingssysteem. Hierdoor ben je zeker dat de ransomware zich niet meer op je computer bevindt. Daarna gebruik je de backup om je computer en alle bestanden te herstellen. Als je veel besmette systemen hebt, is dit een heel karbij. Ga hier niet onbezonnen mee aan de slag, maar contacteer een expert. Als je bestanden in de cloud staan en geïnfecteerd zijn, ga dan zeker na of de cloud provider aan version control doet. Dit wil zeggen dat je je bestanden kan herstellen naar het moment voor de besmetting. Hierdoor kan je de laatste versie van je bestanden recupereren en de geïnfecteerde versie verwijderen. Als je geen backup had of als deze niet recent is, overweeg je misschien de afkoopsom te betalen. We raden dit af. Je hebt namelijk geen garantie dat je de sleutel krijgt. Soms vragen de cybercriminelen na het betalen van de eerste som nog een tweede bedrag. Je loopt ook meer kans om opnieuw doelwit te zijn van een infectie, aangezien je gekend bent als een gemakkelijke prooi. Bovendien sponsor je criminaliteit en bewijs je hoe effectief ransomware-campagnes zijn. Als je dus geen recente backup hebt, kan je op zoek gaan naar een oplossing voor de versleuteling. Sites zoals nomoreransom.org zetten ontcijfersleutels van sommige ransomware online. In samenwerking met de politie en enkele antivirusbedrijven komen hier regelmatig nieuwe ontcijferingstools op. Als er nog geen ontcijfering mogelijk is voor jouw type ransomware, kan het dat die later nog komt. Je kan dus tijdelijk de vercijferde bestanden opslaan. Wanneer er een oplossing gepubliceerd is, kan je deze bestanden recupereren. Ben je het slachtoffer van ransomware? Onderneem de volgende stappen. Ontkoppel je toestel eerst van het netwerk. Verzamel info over de infectie. Doe melding aan de autoriteiten. Herinstalleer je systemen als je een backup hebt. Staat alles in de cloud? Pas version control toe en zoek ontcijfersleutels onder andere op nomoreransom.org.